o acatamento de quem vê a performance é o mesmo acatamento que o performer tem com essas novas tendências, novas tecnologias. Você começa ficando habituado, você começa aprofundando o teu, a tua arte. Com esse específico, esse, essa tecnologia e essa, e essa ideia e esse formato, de maneira então que você começa só focando mais nisso. Aí deixa de ser então uma coisa só de inovação em termos de deslumbramento e de excitação, uma coisa muito mais profunda com esse sistema que você criou depois de um ano, dois anos ou três anos e que continua aprofundando e modificando ao mesmo tempo.